Masalah yang pertama ialah puasa 6 Syawal. Lepas ni Ramadan. Selepas ni kita akan sambut raya pada satu Syawal dan ada satu puasa um, yang sunat muakkad di sisi mazhab Syafi'i. Puasa itu sunat muakkad iaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal berturutan ke boleh selang-seli? Yang ni saya rasa hampir semua umat Islam boleh jawab uh, soalan yang mudah ni. Ya, kalau tak boleh, kita kena muhasabah uh, uh, ilmu yang kita ada. Maksudnya, uh, lah ilmu kita wajib kita belajar. Terutamanya ketua-ketua keluarga. Uh, uh sunat berturutan puasa enam hari syawal. Yang tu yang paling afdal. Start daripada dua syawal, tiga, empat, lima, enam, tujuh syawal. Lapan syawal, habislah. Itu paling afdal. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh syawal adalah puasa terakhir. Puasa enam. Itu yang paling afdal. dan sunat bermula pada hari kedua selepas hari raya puasa sebab hari raya puasa hari pertama satu syawal haram berpuasa haram puasa juga bukan boleh pahala boleh dosa kalau puasa juga satu syawal ha? jadi mula daripada dua syawal kalau nak puasa enam paling afdal ialah buat berturut-turut maksudnya kalau selang-seli boleh tak? boleh dia nak puasa tiga syawal, kemudian enam, kemudian sebelas, kemudian dua belas, kemudian lapan belas. dia nak selang macam tu, boleh. Walau bagaimanapun boleh juga jika diselang-seli, tidak berturut-turut. Selesai masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Puasa sunat syawal.